Takže čus, jsme zpět. Dneska je první jarní den, 21.3.2023, začíná jaro. Usměj se, takhle ceň. Byli dneska na probírce zubů a na novém pasu a nový občance. Doktorka mě moc chválila. Doktorka tě moc chválila, zubařka, že jsi byl to. A jsme tady v kamenolovu Jeníkov, kde, kde kromě tady toho famózního koupání naleziště i tady tohle toho radiobaritu. Jsou takovýhle medově žlutý krystaly. Takže jsme sem vyrazili, jestli bychom nezískali nějaký hezčí vzorek, než doma máme. Bo doma mám taky odlučený. Tady je Jakey na nějakém boldru. To je to, co jí posadí krystalama. <laughs> Máme jeden takový vzorek. To sice ty krystaly jsou taky drobný, a tam jich je dost, dost jako nepoškozených. Možná vemem. Takže ta JK Mineralogicus oplachuje tady vzorek radiobaritu v černé barvě.